es casi me cago del susto. Eh, no me digo, no me parece que este chico sea muy listo. la propia piedra. cabeça. Thank you.